horrorosas traz hoje Orquestra Descarrego. Você já ouviu a última? Hein? Você você tá acompanhando? O nome dele é Fabrício Queiroz. Você está acompanhando? você, você já está sabendo? O nome dele é... Carlinhos Cachoeira. Você... Você está acompanhando? Você já viu a última? O nome dele o nome dele hum, hum. é. Fernando Collor de Melo. O nome dele. O nome dele é. Você. Você já ouviu a última? Você. Você já tá sabendo? O nome dele. O nome dele é Flávio. É, é, o nome dele é Flávio Bolsonaro. Você já tá sabendo? O nome dele. Você já ouviu a última? O nome dele é. Você você já está sabendo, o nome dele é José Carlos Alves dos Santos. Você, você já está sabendo? O nome dele é Roberto Jeff. O nome dele é Daniel Cano. O nome dele é Marcos Val nome dele é. Você. Você já viu, já ouviu a última? Você, você já tá sabendo? O nome dele é Nicolau dos Santos Neto Jefferson Dantas Dirceu de Farias Cachoeira Torres. Você, você já ouviu a última? Você já tá sabendo? O, o nome dele é bagunça O bloco do sonho que dei no bico de mar eu me quebrei As confissões pra me sediar na frio dos botões No bico de mar eu me quebrei No horizonte no mar a puta do Cairo e no paradis capixaba largadões Pra me sediar na fúria dos bordões No bloco do sonho que dei o bico de mármore quebrei As confissões tentando entender de perto um pouco fanho pura sóis, um ranco loucura sóis. Um bloco de sonho quebrei, o bico de mármore quebrei para não sediar nas virações, para não sediar na cura dos bordões. O horizonte do mar, a púrpura do Cairo, Irum, Paradis, Capixaba, Lapetus, para não sediar na cura dos bordões. o bloco de sonho quebrei, o bico de mármore quebrei, a sonho para entender que serve corações. Thank you. Música Thank you.

rzecz. Thank you.